أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقول Sadaqallahu